gústame que ese colorido que se vexa aí, que non se vexa unha sola. Unha actividade moi importante porque trasladamos algo que nos parece que está ligado ás cidades, pois o rural, e eh, sobre todo pola pegada feminista deste festival. É que se faga unha pequena galería de mulleres eh, para que disfrute o mundo gratuitamente nas rúas, eh, poñan valor o noso traballo, papel dos vizinhos e das vizinhas foi essencial porque foram eles que arranjaram as fotografias uh, e depois as histórias que, que, me contaram sobre a sua vida e sobre uh, como, como foi viver aqui. É uma maneira de que não se perda, de aprender do passado e de valorá-lo. generando texturas para oscurecer este marrón. contaron de las leiteras y de las aguateras que trasladaban la leche y el agua desde el campo a, Santiago, a la ciudad. Colorista, impactante, eh, feminista. El movimiento de graffiti es dominado por los hombres. Este festival es increíble porque es para las mujeres que pintan. trato de hacer algo que es así significativo para el lugar y sobre todo para la gente que va a convivir con el mural. Trasmou moi ben o que lle transmitiron as persoas maiores. Podemos lle toda a información, por exemplo, eu desde que era nena, do que vin, do que conocín, e nós o que queremos é que siga o San Martiño, cada día cambiando, pero cada día mellorando. se te deforma la perspectiva. Estou moi interesada agora no mundo do xogo e, eh, e eh, redescubrindo a miña infancia a través do meu fillo. Xoguei un pouco co elemento da, do xogo da pita cega. As persoas con ollos cerrados poden ver moitas cousas. Con ollos abertos poden chegar a non ver nada. Mirar, mirar, pero mirar que?